Sanibonani babukeli be-African Voice Global. Eh igama umcasisele isiminyami yasentombi zasemzingwane exhibeni kwakhokhwa kumayapha. Eh namhlanje ngize nengqalabutho zomaskandi. Ngicabanga ukuthi mawu uwumlandeli womaskandi, mthwakazi maskandi mangingasho njalo eh ungayazi lensizwa engiyiphethe namhlanje kushuthi ke hayi ushuthi ulivukane lomlandeli kahle kahle. Thank you baba. Mzilikazi. Good night. sisho kanjanisiyaphila good-night fethu unjani hayi akufani nayo izolo siyaphila qawe ye ungabingelela abantu ukuthi bazi nokuthi umzilikazi ngempela um angazi kumele ukuthi tshutshu ruju kwathi funa ngibakhuukuthi bazi eh, ukuthi eh, nayinsizo bakithiukuthi um molweni salibonani thobela abusheni macherone good morning zindra ehe libuliswa yimina ujuju ululu makadabhululu kasumeleke sinto esazidapha ezilibisintsha embana amaziko awuthi kumbe bangiphingabe nginto ezinako zambaha zikatshe zilibisintsha amasithe kayo mana angayi kudeni ngoba ugwaza uzama ukubhala phansi lapho ukuthi ngithini yatata ngazi ukuthi le nsizo ma izisho kazi is ukuthini kodwa um eh, uduithi wangitshela i-trick yento leyo ukuthi kahle kahle wathi hayi gwaza wena ungabarotshwa ngokabela ukabela usuke ephendulela amagama umlalele uphendule wesike phendule amagama shini mina ngeke ungiroba ubani ofila bani wamehlula kodwa yena udoda wamehlula wamehlula dangi kabe rogo thoko kwakwehlule nawo lapho chip ngiyajabula ukuthi ufike studio sami namhlanje kule podcast yezinje ngicaba mina ukushuthi uyinja egema ubonge ubonge iloshedini Usho ngena lo Jedi kuba awukho la. Ngaba ngikho vele ngabe ngivalelekile lapha e-studio ngabe ngibhizi nje. Okay, sisihle sibe lapho insizwa eh ngezwe ngamahlebezi bathi ngathi eh usu kakhulu entweni ze studio nokurecord abanye abantu nokuproducer e, e, nokudlala isiginci eh udlalela abanye abantu eh ngicabanga ukuthi siqale khona lapho eh kwenzakalani manje okwamanje kusho ukuthi nami kusho ukuthi kwaba inhlahla kumbe kwaba inhlahla enebhadi phakathi kodwa-ke e, ehlangene nakho konke mm. eh mina bengirekhoda e-downtown eh, ya ngarekhoda then kwafika nalo bhuti okuthiwa kwaqala kwaba i-covid-19 yabona nje into zakhona mm. ngasengiphuma-ke ngasengifuna-ke istudio engisizwayo ngazathi yabo then into eyanhlanganisa nale studio ingoma kabhututhobalo mhm. oh, ngesikhathi uma kushona uqhawe kwadingakala lapho esingamrekodela khona ngaya kuleso studio ngafika ngashaya isiginci then kwakhansela ukuthi umnikazi waleyo ndawo ungibona ngendlela engihleka ngakhona nabantu engixoxa nakhona ngabantu wabona lo muntu ushude ngaba right uma engasondele lapho eduze Mm. isitudio akusona sami olriht oh, ya yeah, i-g m z ngasikakasele kodwa-ke umuntu osephethe isikhiye yimi manje namanje ngakuvulela siyenze sikwenza siphume sihambe olriht yabona so-ke bafika abantu abafuna ukurekhoda ngibacharge amaprize ma efuna isiginci ma angakhona ukudlala isiginci ngiyamdlalela mm. ma kuyukuthi akanawo amandla okubhadala abantu bebesgita ngoba ibesgita ishaya lanekhanda idonsi yami lapha eduze ngiyamdlalela kahle kahle uzame ukuthi wena uyawudlala ubesi angizami kwazi hayi angithi mina ngagcina regula kakhulu lezi ezangaphambi intambo ezaphambi angizami manje kahlela bathi olid angkhahlela olid guitar Yeah. so sushaya ne-bas guitar sengidlala ne-bas nanokunye okudlalayo futhi hayi nje manje ngisaseku lead gitar neusibani esinamanje siyadlala ikeyboard ya usibani hayi ngambona mpela nje ngathi ngathi nje sisaxoxa nje ngabo-2009 ngambona mm. ukuthi umqondo ukhona ya umqondo ukhona intambo yona siyayidlala oh. usibani esinamanje ya intambo ikhona i-bas gitar mm-hmm. keyboard okuningi angeke ngikuqambe ngoba ngikwazi futhi kahle kahle vele ngiye lapho kube kuthiwa abafana bakamzilikazi bakuqala eh ngalesa sikhathi kusewuwe usibani udwithi eh mawungabheka manje nonke angifuni kuloko vele angabazi nonke eh nanihlangene ngesiphiwo kahle kahle engakusho e, nini ephiwo ngoba kusuka manje wonke umuntu la khona kuyabonakala ukuthi hayi manje wona nawe ususe GMZ lapho ne studio wenza into ze studio eh usibani naye laphana sekune isibani media angazi noma isibani media noma isibani studios eh naye usehamba wafika kulelo zinga udo it naye laphana eh so sokuna some foundation asebenza kuyo behamba besiza abantu emakhaya and nala emculweni lokho ekhona eh noma nje sewathi umaskandi sewuquba nokunye sedlala nokunye kwe hip hop angazi bathi pop pop njengawe nawe ngiyezwa kuthiwa uyurebule ezinye intambo sizofika kulokho sizofika kulokho singakafika um eh, kabelo ijeni yakho um angeke sibali wena awuseseumuntu engathi ye chaza ukuthi angaqala lapha angathi nithina engicabanga ukuthi ehe eh. um ijeni yakho yomasikani kuzofika la osukhona ungathini wena ungathi um ubona kusiba yimpumelelo okanye kukhona la usola khona or kukhona lapho othi wena usilela khona yini nje wena ongayisho ukuthi hayi mina selokhu ngangena emculweni ngoba kumanje hayi cha ngithi hayi sengisidla iy'thelo zakhona okanye sekusososo okanye ungachaza uthini nje ngeposition yakho yomculo since kuyinina eneza nalento yomaskandi eh, eh yabona kwanza le ndaba yabona emculweni emculweni okufuna wena uzimisele mm. then ekuzimiseleni kwakho uzobona ukuthi kwenzakalani ngoba mina angeke ngisho ukuthi ukhona umuntu or odayisa njengami kumbe opromotha umculo wakhe njengami mina lingikhona engingalazisona vele kade number one selling artist according to yourself thank you very fast hmm. ngoba nawe awungekuvume according to yourself umfazi wami emoshe okudlulo wami yikho ngithi mina kwelami isayidi ngizibona ngidayisa kakhulu kodwa ke kusuke kube nalezo zinto kwaza ezihlangane eh, nempilo mm-hmm. ngike ngezwa kuthiwa unomkhulu angazi last week noma nini eh. bekakhuluma la umkhulu ofudu ngisazomdinga ya mhlawumbe mhlawumbe kungenzeka ukuthi ya mhlawumbe anganginikeza ufudu ngoba yabona isihlangu siyaphela kwaza mm, kodwa angilali ngingadlanga mm. into ejabulisayo abantwana bami abalali bengadlanga into ejabulisayo mina umlungu ngamgcina ngo2010 angikwazi ukuthi sorry se I'm late yabona nangu umlungu wami mangithi ndoda namhla siye Kempton Park siqonda khona ngiyakhona ekuthengiseni ama CD kwazazi kunama challenge esihlangana nawo abanye sebethenga ngokuthi bake bakubona ku-tv kumbe kabakubonanga ku-tv kumbe njani ma ungazange wavela ku-tv kuthiwa awusomculi kanti mina ma unenkinga nokuthi amvelanga ku-tv ngishude uwefaka ku-us b yakho yabona ma edlala i-tv lapha ungivuke ya then nizovela-ke ku-tv yabo bese siba nama-challenges awesponsa isponsa kwaza mina kahle kahle kuba kuthiwa ngaphiwa nasemalini ngoba ngiyazinzela konke ngoba la kukhona ngiyakwazi mina ukusibona isponsa hayi wena wena uke waba naso isponsa ngesikhathi ma uzokhipha leya ngoma beyithi intondolo emnyama amandebele and ethi intondolo emnyama iku-album ethi amandebele ma uzokhipha i-album ethi amandebele i remember very well you were the sponsor and i-team yakho was yeah was powerful ya yonke into so ngicabanga ukuthi uma uzokhuluma ngey'ponsa uyabe ukhuluma nawe uzifaka ukuthi uke waba naso ubusuchaza ukuthi waye wagcina ungasenaso Eh iproblem yami kwaza mina umuntu oseduze ngiyathanda ukumbonisa into engiyenzayo. Mm-hmm. So iphutha lami laba khona laba fowethu laba kusho ukuthi ngathola amawele kuphela. Okay. Abantu ababengidela kwangamawele kuphela kwangabantwana bomuzi oyi-1. Mhm babeaboshwele ya oshwele nje basebekuya kwenye indawo but i-team engangivele ngibophele ngayo i-team engavele nje ngiyithole ngaqala nawo phansi kwakungabantwana bomuntu oyi-one olright lapho idanger yakhona ukuthi waba ne-problem noyedwa kusho ukuthi waba ne-problem noyedwa sekuphume then ngase ngibasondeza la ukuthi ake ngithi nami one day nke ngingene nje ngicule ngemike iziginci zikhala kini zakhala ke iziginci kubo bafuna ukugida babona ukuthi okay shouthi manje lo muntu asisamdingi yasisebenzisa thina into esingayenza uma singathatha isiginci siyenze kanje singakhona ukuthi siye phambili yabona ngaleso sikhathi-ke kathi bona sebeclose kakhulu nomdala isponsa ya sebeclose kakhulu nomdala yeah angeke ngichaze izinto eziningi nawe uyakwazi ukuthi mase kunjalo sekuchaza ukuthini babhoda ngale-ke bakhuluma nomdala bathi mdala sizathini ngaleso sikhathi bathi mdala musa ukusiza umuntu okuhamba wekela thini yalizwe That's being xenophobic. and manje lo muntu abakhuluma naye abamazi ukuthi mba yabona kanti naye kanti naye yabona yeah. so wabuya wangitshela wathi yazini angisathandi ukusebenzana labantwana ngoba mm. bakhuluma sona sona bakhuluma izinophobia bakwathi nami ngiyizinophobia ngathi hayi baba sibanikeze ichance siqhubeke sisebenze mm. but kwaba nezinye nazo izinto fethu uyabona empilweni hlangana nama-challenges amaningi mm. wena kungiwegwaza uyangazi ukuthi kuba vele kuthiwa nje ngihamba kahle kuba kuphi ya yeah, ino kodwa ke sasekhona okusathela yabona angazi ukuthi kumele ngenze ngicala ukuthi kumele nami emele ngiyethwasa ngesola itopic yakuyashini kahle kahle umele uthole upondoitopic yakho yalauthole upondo nofudnofudya kumele ngithole khona um mfowethu ngike ngezwa um kuthiwa kufacebook akushwanani so angeke ngisho ukuthi kuthiwa wona ngathi kusufike kuposition okuthi isiginci soma sikandise ufuna ukusilahla uthathe iroom i don't know how true is it mm. namhlanje ngoba ngikubizile wazofika la uwena ozochazela abantu um e, kuthiwa wena zikugijimise kakhulu impela insizwa kumasikandi um e, waze wesapha yabona njengoba abafana abancane odla amazondo ogodoeakomphathisiashelimnyamaawuthi oh, oh, ngibeke kanje kwazi eh. ma ungubaba hmm. ma uphuma phandle usiyajola kusho ukuthi umuzi sewuchithekile angithi ya ngathi angizona kahle ma ungubaba kuthiwa hmm. uke wenza iphutha noma wathola akusho ukuthi umuzi suchithekile hmm. isikhwehla sikhohlwa ukhala kwaso kwazi nina into eyenza ukuthi ngidlale irumba mm akusho ukuthi ngihlulekile kumasikandi akukho mina umuntu ongandihlula kumasikandi kwelami isayidi amakhala emoto zabaculiwazi kahlengizocula ngawe ngisamkhumbula usuthi lapho kuthiwa ngumaxekule okay maxekula wahlanganisa mina wahlanganisa usibani angazi ukuthi wahlanganisa nobani nobani Wakuthiwa macebula. Ehhe wakhwela phezulu macebula macebula. Ehhe then ngase ngimbuza ukuthi mfethu njengoba ucule ngami kanje. Owayethi wenze njani? Uma esho yena wathi ufuna ukusifaka endleleni. Okay. Oh kahle lina lisho. Ukuthi asikho endleleni. Yeah. Thina siqala into bese sizofakwa ngumuntu ofika izolo endleleni. Hayi abalandeli bomasikhandi ngicabanga ukuthi nihlele emakhaya. Niyazi nayi insizwa ukabeli ithi yona ebinsizwa maxebula eh nyamazi maxebula ize eh, akukho okuningi mhlawumbe ngathi ngiyakwa nengoma zakhe eningi nje angizazi ngiyamazi yena nginokubona nje eh khulunywa ngaye eh, sengike ngambona ethembisa kweminye imicimbi nale ngoma okhuluma ngayo shini ngizohamba ngiyoyidinga ngiyilalele yabona ngizwe ukuthi kahle kahle wayithi so yini into eyenza nize nigcine nifuna ukufakwa endleleni ngumaqebula hayi mina uma ngibheka abafana bakhethi baneproblem eyodwa mm. emculweni abalandanga uzocula ya emculweni sibabhayeziswa ngumgqumene nomtshengiseni sabe sitshela ukuthi uma ngifika ngizothuabamazi kodwa umtshengiseabamazi bazwa ngendawo yabona uma mfika njeface to face nje sahlangana esikhulele ethembe sendlweni umntanakhe lo ulusanda wakwahlala kulolu nyaka kodwa manje-ke ngasho ethi wena wazonijwayela wena mtshengiseni ngesikhathi kuthiwa hhayi le nsizo eshaya isigincini kanjeni ey'bongweni zakho angithi kuyusho ukuthi kwaze kwasho ingodo lesisu esikhuluthwaten eh, umahlala eshushu eh, umahlala eshushu wadayakuphi ishangane lingashaya insizi yaqala ukubona ishangane edlale ezingcisini besisakhulumtshengiseni wakhuluma face to face la wathi mfana wami kwelakeni ngiyakubeka kodwa la kuvale mina downtown bangidalabhaka abafana yeah, bathi ngingena yeah, edowntown kwabanjani njani njaninjani ngavalo wam umlo wadala jonbaum eh, so indaba kamaxebula mfethu hayi mna izange yandithinta nje kancane ngoba yabona mm. ma umdala mm. uyakwazi ukwenglisha into isidala ya nathi sinje nje senza ama-podcast ngo-m sixteen khona nje abafana komasikanda baye befike bekhulume nje into zabantu kodwa-ke lokhana kithi amagcobo mm, ngoba ngangibuza kahle ngathi baba njengoba ucula ngame kanje uthi ufuna ukumfaka endleleni why ma ufuna ukumfaka endleleni ungandithengeli into ezifunekayo uthenga isigimci uthenga izipika uthenga iveni umfaka endleleni ngoba into oyifaka endleleni yimoto mm ma uzothi andidumanga anginanjini mina ukuthi umele ntuni andilandanga kuzoduma mina emculweni ndlandukuzoumessaje engiyikhiphayo ngikhiphe isiphiwo sami engisenzayo ngazile vele njengoba suthinte into eyerumba ukuthi mm. abafana bazothi ngiyabaleka cha mm. kurumba fethu mina ngizoyibeka icaca mm. umadlela sikhubo khona wazizwayakithi le manama mfana madlela wake wangithola nje ngithi nje ukuthintathinta kancane hmm. wathi wayengake nje ukuyithinte kancane sike sibone phela akwaziwa lapho kunempumelelo khona hmm. uzohamba ngekhondo ten years kade akumelanga uhambe ngekhondo kumele uhambe ngeveni ouhambe oh, emoto eyiyelo ya awukungene ngapha sike sibone ngayithatha indaba yakhe ngoba ngumuntu omkhulu uyabona but ngangakayisebenzisa kuthe sekukhuluma nomagwazi Clement uClement mhm. ngubabazala wami kwazomvana lapho eh ubabazala wami ke lo oh haya insizwe impela ke eh, eh, eh, ephushayo phela ngike ngathi ngesikhathi last year eh bengisekhaya isikhathi esile noma kwabanzima ukuthi sihlangane kodwa besiloku sixoxa engitshela ukuthi ngenza lokhu ngenza lokhu sahluleka futhi nokukhinga ukuthi sihlangane hey so ngithenza sabheke naye nogodolude eze-nh eze-nh sendaweni eyi-one nabo bathi ndoda isandla sakho si-right la akungeni mm. yikho ngithi ngifuna nje ukuzama ingoma eziwu-four ngibone futhi kwaba yi-ep ya kube yi-ep kumasikandi angiphumi baba umasikandi khohlwa abakhohlwe nje angindawo nginoshunwa amantombazana manje kunengoma ethi ngicela siphinde baba isikhathi siyavuma indoda ayidelele amantombazane kuyokuthiwa ini intombi ya kuyoba intombi zikamzilikazi singakulindela kushuthi mina-ke nje njengepromoter umaskandi eh, esemthethweni ngangiloku ngiyibuza ukuthi kade kahle kahle why um umculo wethu ngapha emantombazaneni ungakhuli um not saying ukuthi ngiyadelela kubo sisigcishana bo ntombi yabelungu oncengakazi o nabanye awukhuli ngendlela owabafana wensizwa kakhulu umculo wensizwa okhulu manje uma sikhuluma nje mhlawumbe ngicabanga ukuthi silando 200 amaqembu ensizwe um eh, nabanye noma bengasimaqembu nje umuntu akhiphe isingle yakhe ayibize ngeqembu um hmm. eh, yazi sokukhona lo so bayafika o-two hundred emantombazaneni aman siyasilela angazi noma amantombazane akithi anakhono okanye akunamuntu obaqoxa okanye nje abayithandi into e, mina ngizokuphendulela so iintombi zikamzilikazi mina ngizokuphendulela emantombazane yazini ukuthi emantombazaneni basuka bathathani i-freedom o-50 50 mm. ngoba manje intombazane izofika ngoshuni wenkalo mm-hmm. yabona shunayebezivuna ukujika amatshe yithukabona ya naye sefika ngokujika amatshe ungawajika mpela amatshe kodwa awukakayenzi lutho Mm, and futhi ilitshe eliphoswe intombazana lisabe isikangayo so that's why mina ngifike ngoshuni wamantombazana eh noma noma beqalile ukukhuluma amantombazana eh ngoba ngiyawufuna la estudio ikho okuzobekwa oh, oh, intombazana leyo ya e, estudio kushuthi nje mangena kucula yona oh, bekha mina kucula yona mm. bekha mina then nakho leli gama angakalibasisi ngisalidile but hamayesesikeakulindelesihle salibroadcaster somunye ogijima lintshontshe udo it nawe ngoba ungathi lobu umzilikazi phakathi egameni lakho gijima untshontshe nansinto eh, um ukabelo seyifakile kodwa uthi kakayibhasisiyacula ngawoaberoorightum eh, abafana bakamzilikazi um bafowethu um abantu abaningi bazi ukuthi nina um nahlukana okanye naxabana ngathini eh ngicabanga ukuthi manje kusekhona mhlawumbe into engayibiza ukuthi ukusebenzisana enikwenzayo e, mhlawumbe ningabafana bakamzilikazi eh njengoba ukhuluma kanje kunengoma omele ngiyenze ngino do it mm. ya u do it uya uyangibhekela nothi kizo zonke izingoma mm. la okudingeka khona ivoice ya lapha naye mayibona ngiyamtshela ukuthi mfethu ngiyakhipha hmm. eh uplana uthi ngize ngizokubhekela okay asihlangane ejozi ongiphekela kumanje kunengoma nje ehlanganisa amasidi wami wonke kanjani eh ingoma le kusho ukuthi iyacula iqale nje ibeke istory bese ithi icula ingoma yakuqala Mhm. noma uyoqoma uqoma uqome lowo luthando bani mhm. ibuye ilandele ngenye i-albhum itshentshe iye kwenye i-albhum seyingoma eyodwa ke leyo mhm. izifike kulesi ekugcineni umfazi wathintie umfazi womuntu futhi akugcini yona umfazi womuntu ugcina u-big five um ngizama ukuchazela laba abanga mm -hmm abathi bafuna ukukufaka endleleni lapho yabafuna ukumfaka endleleni uzomfaka njani endleleni wona ungithole mvele ngisendleleni mina yena engafaka wena endleleni wena sofuna uzofaka mina endleleni yiphi indlela ofuna ukumfaka kuyo kungathi ubaba uma ufike ekhaya ubona ikhehla ngathi hhayi aligundanga uyahamba uyethenga isigundo hhayi ukuthi ufike ulidonse ngempama ukuthi waye ugcina intshebe ezezingakumdala kangaka unesizathu sakhe sokuthi wayigcine intshenamali yabona mhlawumbe anganamali musa ukuhlekisa ngomuntu ungazi kumanje uzothi ungifake endleleni mfetho awazi ngilele ngihlelaaziihlalaphi awazi ngihlalani awazi ngiphila njani awazi ngiphila ngani mina kwaza ngiyakhona ukudayisa i-cd elilodwa uyangizwe loko angikwesabi lokho ngiyakhona ukudayisa i-cd elilodwa ngo-forty rand mm. kodwa endlini ngifike ngino-six hundred njani ndayise isideni lodwa yabona njengoba ngiphushe ispeaker abanye bathi ngiyagula ekhanda anginandaba nokuthi ngiyagula ekhanda ngigula phambi kwakho hmm. but uma ngifika endlini ngikhiphe imali ngibeka la umama utatazela ngenzela itiye ngingayicelanga ngoba ngisuke ngize nani ya yeah. and when it comes to eh, i-business uh, leyo yokupromota around abantu bezula be neipi um uh, eh, engicabanga ukuthi wena eh na nabo bathi kubani lodadewethu nabo Pheshi ah. eh eh nabo Ngilozi zezulu nabo Mayibongwe eh yini enibonakala kakhulu kuyo eh yini ongazama ukuthi uyichaze because kwabanye abaculi banokuyibheka kabi eh bethi hayi labantu bayehlisa izinga lomculo eh labantu bathintini so ah, but eh ngike ngahlangana nani ngemva nini nina ngicabanga ngicabanga ukuthi it was early this year yeah. eh nabanye abenza lo leyona and I, i wish ukuthi ngenye day eh ke senzeni sonke itho around sirekhode manihamba nithengisa laphayana abantu babone ukuthi akusibulima ukwenza leyanto leya at the end of day kukhona enikutholayo so ngifuna ukuthi uzame ukuchaza ukwenza ukuthi nalwane ohleliyo one-ep yakhe yaphuma two years ago esiloku esingayazi singakenze siyibone a-understand ukuthi yini le nto yokuthengisa umculo uzula yebo um angiqale kanje gwaza ngibonge ngombuzo wakho abantu abaningi bathi into esizayo bathi yini lezi zinto zasemafonini ngo-onlineonlineake eh, simazeminaemina ngingene ko-spotifyngibona nonke nje e, e, eninomculo le lihleli emakhaya ngicela ukuthi ma wena wake wenza imali nge-spotify usitene manje ukuthi wenza malini um into le iyasiza kwaza engiyenzayo mina ngoba abanye abantu abanawo banalabo-spotify nabo mm, bantu abanawo and manje wena mawuzokhipha iCD uthi ngifuna ugwaza angimanage uhlale phansi qala ocabanga ukuthi ugwaza akakwazi ukuthi agqokise wena ibrook wena engakagqoki mina mfethu ngenza ama-CD angu-50 ngayisa kwesinye isitolo lapha mm, ngiyasikhumbula isitolo sama-CD kudala mm. kodwa ngaloko ngifika ngiwathole ngu-50 bengitshela abantu hayi sithenga i-CD lakho esitolo esinje ngizitshela ukuthi hayi kusele 49 ma ngifika ngithola 50 la bantu banemshina kwaza baprinti i-cd lakho belibeke lapha wona ma ufika uloku bafika bekutshela ngo-five randawuthengiswe so mina manje uma ngidayisa kwaza ngine-cd lika-forty randi ngine-cd lika-thirty randi hmm. yabona le mali izakuwe imali izakini angibhadali muntu ma ngifika laphana bedhayi mfethu orit ukuze sikhole ukuthi nguwe odlalela awushaya isigici thatha uyazi ke emarenkini ke komnandi kabo athatha isiginci mm. nje wathi ande lapha abangiqeda khona mm. basitshela ukuthi uma ungadlala isiginci sikakhuzana hhayi mm. kusho ukuthi ungumpeda uzabe ethi hayi ume kancane ukuze uyasidlala isiginci awudlala ukhuzane awudlala ijele uba ngithi ijele uzaw awu mfethu mm. iyacula basho kanjalo kuba awu iyacula le nto kodwa iculiso komuntu abamayindi mfethu ukuthi uma ungena erenkeni uphume no-two hundred mm. as long as wenza nje into abayifunayo but wena uhleli uthi hayi ubani mina mina ngigqoke ubrenudo ngeke ngihambe ngingcolise ubrenudo wami ngaleso sikhathi uma ngithi ngiyakuvakashela ungimisa phandle wesake ukuthi ngizobona ihlazo endlini mm, ushaya ubrenudo uphelele uriht awuthengisi umculo wakho wawukho ebantwini mina kumanje kwaza uma ngaba nenhlanhla ngithole umuntu othi ufuna ukungibeka nje lapho okukhanya khona hmm. baningi abantu abangazini baningi abantu abangazini bake baphikisana baphikisana indaba yami yaze yangena kokhuzana ngadlala isiginci efaraday omunye ubaba naye kuba wakhuluma wawuzobancaba hmm. wafika wamntshontsha ngefoni awudlala ukhuzana ungadlala ukhuzana kanti uyasho ukuthi ufake hmm. live on live olivebayabonaehe eh, abakhomenta abantu uma eqeda phansi ubhala ukuthi you can't believe this guys from zimbabwe kwaphikiswana i think ngabona usuku lolu iviki lonke ngandiloku engifonelwa ngabantu hendoda uyatrenda hendoda wezimbabwe ngempela hendoda ngubona kubantu bami uyatrenda hendoda ngaze ngafonelwa ngukhuzane wayena sakhuluma sakhuluma angidlalela ingoma zami ezintathu ngahle ngaqala ngale ngoma lethi wozani mathwasa lizoguqa yini eh, eh, eh, eh. ngathi angithi uthe wozani mathwasa naloke ithwasa selibuyile hhayi zobuya ngikufonele nanamhlanje ngimlindile ifomposi bakulindile lapho insizwa ukuthi um eh, uzokuza ukuthi iy'ntambo zakho zizenjani eh, insizwa um before sihamba ngithi mm. ngifuna ukuthi abantu bezwe eh ukuthi uye umzilikazi kodwa ke ngeke udlale ingoma yakho ngifuna udlale ingoma ethandwa yimi eh ngifuna ungidlalele ingoma ethi isiZulu liyadu ekamgqumeni ha eh mawukuthi usazoyocela abanye abantu bashune isiginci wathi wathi wathi hayi sengu exposile namhlanje ukuthi hayi awuyazi into oyidlalayo yazi ukuthi abanye abantu abahlele ukuthi hayi kanti wayezokhetha ingoma ethe kodwa-ke nami ngikhetha ingoma ethandwa yini yabona-ke ayikhanda angazi noma ngizokhona kodwa hayi angizame hayi hayi nakho-ke yabonauthi silalele-kebona-ke namhlaniyobasiswa yimina wangithola kugwaza kodwa izulu liyaduma ngemnyazi mani ngithi ngoba ukukhala kwabekwa hayi ubezwe nje bekhuluma into yodwa yeyezimbabwe awukho umaskandi hmm. yinjale injale mnangakwa lo nsizo um eh, sike sathinta la ndaba yokuthi um abantu bese becabanga ukuthi um eh, usubalekele kusuku rom ngifuna ukuthi nje um ngale mzuzwane emncane engisele nayo uchaze le project eh, yerumba ophekwayo nokuthi iyotholakala nini noma isiyatholakala eh mhlawumbe noma ungathi kayi-one Oh. Eh, so ah, ime ime kuphi kahle kahle iproject yeRoma eh, ngoba sikhuluma kanje. Iproject yeRoma kwaza kusase nama challenges enhlangana nawo ngoba eh yabona awukwazi ukuthatha umuntu onamateksi ayitheni wena uneteksi eyodwa umfake erenkini abantu ababheki into engidingayo babheka kusasa so ma ngicela ukuthi mfethu ngicela umfakele i-airtime wena uzofuna ukufaka i-airtime e-two rand enzokuthi uma ngikufonele iphelele kuwe ngoba uzozitshe ukuthi ngizosuka ngifonela nabanye abantu so lana ngisase nama-challenges kunabantu impela abaculayo engibaziyo engibancengayo engikhuluma kubo okokuthi le nto ngiyazenzela kwaza best gitar ngiyazidlalela lead gitar ngiyazidlalela rhythm ngiyacula ngiyadekha nje ngizenzela ngedwa ngisahlulwa njengama-drums kuphela yabo bakhona ngisabacela ukuthi ngicela lingincedise bafithi noma ingoma zingaba u-four laba abasekudeni umadlelo usekhaya umagwaza usekhaya abakwazi ukuthi bengincedise mm. but bona banesifiso sokuthi uma ngenze something ngibanikeze then bebese bebese bebona ukuthi bangibeka kuphi ngoba omunye uzewantshela ukuthi uma ngayikhipha um sizoya uzoyihambisa kuphi evenda radio venda kona lapho yabo so irumba kwazamna ngangafuni ukudlala kodwa ngayidlala ekhaya ngathi mfike ekhaya hayi ukuthi ngathi mfike ekhaya ngikhula sesajwayela uhamba eh. ngikhula kwafika emonkies sasemenswabantu mm-hmm. badlala badlala badlala badlala badlala ma beqeda nge-break time mm. basebethi sicela umuntu oyedwa elimthembileyo mna ngisekwide mm, ekwide eplamt eplamt bathi sicela umuntu oyedwa elimaziyo ukuthi uyayitshaya ikatara azela iyangisinda ngaleso sikhathi ngiyayesaba ngendlela ekhala kakhulu ngoba mina bendlala leya ne-olivine eh, eh, ekhala ngamathwayi lawa yelo lawaukuthi inhlanzi manje liyana wawuthi uma uthinta kanje kwawuzwakale kudeni but usondela-ke mfethu-ke kwathiwa-ke sicela umuntu oyedwa ongazodlala la abantu bathi ye ubutho ubutho bazitshetha ukuzophuma inkalakatha endoda hmm bebona kuqhamuka okwento ongaka phasi kwenyawo zabantu uthemba wangibuka wayesaphemile ngaleso sikhathi mm. wangibuka uthembauthimbane uboyoyo mm. banginikeza ikatara bathi awudlale nje into eyodwa oyizwileyo la ngapha ndoda lidlala angukona umhlanga ma usemanzini uthi ume kanjani awumi ngendlela erit hayi nabe ngashona khona mpela ngade hayi asihlale khona themba sahlala mpela hayi bagcina sebe siyakhuluma nabadala ekha ukuthi hayi lo mntwana sicela ukuthi sibe sihamba naye manje yazi abadala kudala ibhendi vele bebengafuni nawo ukuyibona hlangene nokuncaya vele ibhendi vele and abantu bamabhendi ngabantu abangalungana emphakathini ngesikhathi esikhulu ya ya kuthiwa hayi umonke siye kwadini kwadini kwakhona umuntu eziningi nje kwaphelela lapho bangivalela abadala nangaye kwahlalahlala sayenze yinye okwakuthiwa yitahangana yayibhendi sasithatha isipika abona isipika esiradio mm. usifake lapha emuva ukhiphe intambo leziyana uzifake ezi imike yabo ma uthinta kanje kungazathi umuntu okhuluma njengoba sikhuluma kanje ma ungafaka mm. isiginci lapho sihlale mm, kuyasawunda ngale so sase sidlala njalo kodwa sasisebenzisa la maradio amarekhodi mm. sifaka kuleziyanariti liyanithinta lapho sayodlala um eh, edilankombe zadlala mfethu kwaphela amabhetri kwaphela ibhetri kwathi kasiyindawo sase sidlala amakatara live abantu sebesondele kanje so ya bethi dlalayo sehlile ukukhipha i-cd yahlile ngabuya-ke lanegoli ngabe ngazingenela umaskandi hayi ngahlalahlala kwathi one day ayino ukuthi uma sikhuluma ngokuphupha umculi ma ethi ngiphuphe ingoma kuthiwa udakiwe Oh, ukuphupha ezila ukuphupha ingoba. Uma kuthiwa uyaphupha kumasikanje sesicabanga ukuthi ukuphela komuntu. Phela. Angithi kwesinsikhathi linokusibuza ukuthi ingoma le uyicabanga kanjani umuntu bese ethi ngiphuphile. Hayi vele ngithi aphuphile. Yabo. So mina mfethu kwaba nesibonakaliso njenginaso ngengoma eyodwa. Manje kwasokundihlula ukuthi ngikhiphe ingoma eyodwa. Kunengoma eyodwa nje iyohluphayo nje. Leyo ke it's a life thing. impilo yami straight ukuthi uyikhiphe ukuthi ngiyikhiphe manje ngoba ususemculweni isikhathi eside kangaka uhlulwa yini ukuthi le life thing kube kade waqala ngayo walokhu uyigwema no angithi okunye bafo usuke ukubheka namhlanje uyakubona ma ulimele mm. uthi mhlambe kusasa kuzovuka kupholile ulokuthi ulokuba nethemba lokuthi mhlambe uzehle uzocina ubona ukuthi hayi ngeke isilondo lesi sesiyabola isilondo lesi sesiyabola mm. ngoba manje ngikhuluma ngabantwana bami abantwana bami bayakhula manje lapha abakhona abamazi ubaba nami nginje angibazi akusiyo ukuthanda kwami cha indlela indlela yakho yeah yabo ene background enzima engeke ngize ngichaze that's why ubona manje kunengoma yami ethi ingoma yami ma bengayimamelanga kahle uma ngingayicula ekhaya or wena uma ungafika uyidlala ekhaya uneproblem ekhaya umama engakuthela ngamanzi ingakapheli ma seyiphelile seqala ukuthi askisi mntanami bengingayizwanga kahle yabo kuneyinye futhi ingoma ekhona ethi ma nobaba lungisana impilo yami ngoba ngangekho ekuxabaneni kwena mm. yabo bayaxabana abazali bedivorce omunye uhamba nomntwana omunye usala ngabo lokuthi umntwana ngowami sizoke sibone so kuku-albhamu leyo rombi ezobuya hhayi kukumaskani kukumaskani kusho ukuthi nami ngizoba le-chance enkulu kampela yokuthi ngoba manje if uhambe kahle kwazi mm. kumele ngikhiphe ama-cd amathathu yasebenza into ngikhipha lapha emakhaya bakithi insizwa ihleli phe kwebhodo kwamabhodo amathathu amathathu ngikhipha irumba mm irumba isihloko sakhona sithi sikhwehla sikhohlukhala kwaso mhm. ehe then umaskaniizwisensi yakhona la ukuthi kuhluli kahle kahle wena isikhwehle sakhona and ukukhala kwaso irumba since uke wakhuluma ngento ethiwa yitahangana eyayikhona kudala before ungene kakhulu la ungakwenza konke bafongisho noma ungaba ngumzulu lanegoli kodwa umuntu engakukwatisa kahle uyamtshela ukuthi kadesi ndoda katesi indoda siyayitrapa so kumaskandi mm, sisazokhipha intombi zikamzilikazi mm. bese ngikhipha leli elinye engisalilanele ukuthi isihloko sithinielami elithi mzilikazi k b um mm. irumba ngumzilikazi k b intombi zikamzilikazi okay sifake i-time frame yakhona mhlawumbe sithi um manje sikuyiphi inyanga manje u-april mabasa so um la ma-cd o three ama-cd azophuma lo nyaka lo nyaka ya futhi siqala ngaliphi eyi mina mfuna nje ukukhipha konke but maseyiphumile laphana angisho ukuthi mhlawumbe ngithi eh, iliphi ozolikhipha kuqala kulawa mhlawumbe yintomi wuwe or ilele room esh yabona-ke lapho kwaza kuba nzima ngoba zonke lezi nto ngizipheke ebhodweni elilodwa okuzovuthwa o okay kushouthi nje zikahle kahle kahle laphana ngifaka ibhoepapa lapha ngafaka isitheko mm. ngafaka isuku ngapha so kuthi kungaphuma konke eziko then bese siyabona-ke ukuthi yikuphi esingakufaka ngoba into ebengiyifuna amantombazana asangalontsha odwa kwamele mina ngiyabe ngizimele nje ebhek sithi ngale ngibhonga kuphela ngedwa nje um eh, njengoba untshebe Eh, sabingelela lapha intebe siyabona ke thank you very fast ehe irumba then kulapho ke nginga engingaratha khona mm. nakho kungenzeka ekugcineni ngicine sengifaka umfanana phambili mm. ingane yami le encane ya mina ngifuna mina kumaskanda ngiphumi ngiface yakho vele siyazi khona lapha umaskandi vele ngiphume angeke ngisho ukuthi ngokusho kwami eh angeke ngazi ababekhona phambi kwami but ngibona ngathi yimi engaqalayo masikani hayi mina-ke kulokho ngicabanga ukuthi um insizwa iyayishola imele yona wena uthini mina ngisho njalo ngoba maungaya manje kufacebook yokuthi wena hayi yingowaqala kuzoba nabantu abaningi abazobeye wethi no nono no, amabhukudwana aqala kuqala kubuye abanye bethi um eh, uzinja ziyamluma waqala kuqala kunawe kubuye abanye bethi um ubani konje omunye wayekhona kudala bethi um ubuhle besoka baqala nawe kubuye omunye athi um nawo lo mfana lomjeqezi babethi bayini konjeuyabonajeqezi kuthiwa yini hayi amazi nayo amabalengoamabalengo angajika ethi yiwona aqalayo kukhona um eh, umehlo kazulu sangajika naye ethi uyena owaqalayo bese nalo mfana ukhaya usangathi uyena owaqalayo uh, abafuna bamzilikazi waqala kusathiwa lizilikazi dala wena ungakabi umzilikazi kube kube khona ubani futhi naye ongachamuka sasitshele indaba ey'fana nalezo ya iphikankani ya kube khona iphikankani uthabathane kungaba khona uthabathane nayengaqhamuka ethingabuya uthabathane ethi hayi cha uyena owaqalayo yabona-ke lezo gozi ngiyazidinga-ke lezo mina mfethu anginayo inhliziyo kasatani uyabona-ke ukuthi thina abantu bakithi asibambayo bemele hmm. one day sike sihlangane nje yabona bona labo bantu hayi leyo-ke uyibeke ezandleni zami leya festival esake oh. sayenza le ka-2013 enkunzi yeah. zodwa yeah. um eh, ungahle uyithole lo nyaka um eh, ungahle uyithole vele lo nyaka eh kuyibo bodwa futhi eh noma nje sekungeza laba bakhona bezobhula amazolo kodwa wona umcimbi mm. would be concentrated on abantu bakudala eh engicabanga ukuthi kungahle kube umcimbi wokugcina ongangibona ngu-mc yakumasikani ngoba nami ngiyafisa ukuthi kube abafana abancane laba bayakwenza lokhu esasikwenza um eh, ukupromotha umculo ngokweqiniso eh kungabi ngoba mase sibheka manje awusapromothwa ngokweqiniso sowpromothwa ngokuthi abantu bafuna bona eh, udumo na na na e, everything ngoba ungabheka manje ngoba bengisisho ukuthi sesikwo 200 amaqembu asiwazi hmm, siwazi kufacebook phela umuntu naye umbone e, e, efake ingwe yakhe meso ukuthi hayi naye ngumculi nomunye naye uyabona so siyafisa ukuthi bakubone kusiya phambili akurathi kodwa mana before sirathe hmm. intambo abafana ngabamvume mani hmm. yazi kwaze uma ngithwala isiginci abantu babengafuni ukusibona isiginci Mm, liqinisomasikandle ongafuneki kwakungathi ukuthi hayi nizama ukuzenzawo bani bani ye whateva ye eh, nizamkhumbula mm. ngenye imini kuthiwa ngiyabajampisela mande oko ngikhuluma ntimbi yezinto hayi lingasondela ukuloza sijampisela kodwa mm. namhlanje sezikhona iy'ngoma ezithi tholotho siphume itholotho zazingafuneki ngahlali ngathwala esiginci ngabona sebesithwala ngadi okhe ngubonile ngalandelanganwabaphiwa ukuthi uphume ezimbabwe ukuthi ngiye ezimbabwe bonke nabo manje eh, mphulapula country ngathatha ingane yami ngacula nayo esteji kona sebecula ney'nganzaingathi ngibonileutukabelo uthi ukabelo yena ninike izinto eniyibonela kuye wathatha ingane yakhe wacula nayo mayi azisa-abhuzwa njengane esteji awucabanga ephakeni ingane yami ifitshane ngako mm, mayiejubek park ikhona enye insizwa naye sikurumba lapha bathu uthawulo uthawulo awuthawulo vele ngiyakubo lwana ngeke ngimphike yiko into isikhwehla sikhohluphala kwazi usaselapho yaye sibonga thawulo nsizwa siyakubingelela ungasibalekeli kodwa ngempela kumaskandi wenze nawe njengokabela ukuthi uyavakasha ngapha uzomuze ngapha bakithi asifuni ukuyiluza insizwa eh kumaskandi bakithi kakhulukazi lezi eh, esasinazo eh thina sasithi top 10 ngalesi sikhathi eh kwakungamaqembu aye u10 eh kwakuyiwo wodwa kungekho amanye eh manje seniko 200 bakithi asikhoni eh mina njengomfana lapha nemagwegwe ngithi angikwanisi ukuthi manje eh sili sibe nani nonke eh ukuthi sini promote nonke or sini interview nonke so siyacela ukuthi nawe lawo khona zama ukuthi uyiphushe lento yakho eh ukuze ibonakale eh abantu benjani bekunaki ndoda akurabhi intambo zerumba ngeke ngizwe kodwa ke angeke ngibe lijaji bafowethu i'm not that good kurumba mhlawumbe insizwe njengomapressa yize ezingasho ukuthi mm. yiyo into oyidlalayo hayi siyabonga bakithi siyabonga siyabonga siyabonga challenge siyabonga bakithi insizwa laphana um umzilikazi um insizwa um kwakokudala bakithi kule ndima izabalaza e- emculweni kamasikandi um eh, mina-ke hayi ukuhlangana nayo ngihlangane nayo nami ngisewumfana omncini sangumfana nje wesikole ethembisa um eqala le nto yeginci um ngeminyaka le yabo-twenty ten le twenty-nine two thousand and nine nami ngingakabi nalezi ntshebe ngisasewumfana nyana nje nami um kuyangijabulisa ukuthi ngimthole namhlanje sesihlele endaweni ye-onse lokhu siqhuba um into ye-arts um nsizo siyabonga kakhulu um eh, ukuthi uthathe isithuba lakho um eh, uze la kwi-podcast yethu ukuthi uzozethula um eh, sizoxoxisana um eh, ngalokho besixoxa ngabo ngiyabonga kakhulu nsizwa ungavalelisa angibonge Eh bese ngithi njalo ke lapho lithatha amaphena ngithi ikwazi ukulungisa ujujululu makata bhululu kasumela ke sinto sasidaba ezilibi sinje mana amaziko athi mbeba ngiphinga ungasho ukuthi ukishona lokho ubuye uzothatha iCD manje bakithi aningizile itrick ngimtshelile ukuthi itrick iqala ku kwangitshela mina uDwethi lapha inkabe wrong ukuthi ah agwaza ungathuswa yilo mfana lo kabe uma ekhuluma le nto ucabanga ukuthi kumbe sevela kwa China sevela kuphi kuphi lo mfana usuke ephendulela amagama ayi nami ngihlala phansi kanzi alalelisi okubili okuthandi kwabe ngikuphika ukuthi no this guy uphendulela amagama kodwa-ke uyahlula khona because usuka abe fast kakhulu siyabonga igama umcasisele isiminye eminye sentomi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakumayabo ngiyabonga kakhulu siyacela ukuthi ni-subscribe kwi-channel yethu african voice global a v g news um eh, nihambe nakufacebook um eh, niyokwenza into efana postcards yezintsho yes, um kukhona okusalayo um ngicela ukuthi ngilinikeze ama-phone numbers ami ugwazi ukuthi akawafuni ya cha mina-ke angiwadingi ukuthi akawafuni ugwaza ngoba mina andidumanga ngizothenga something engizoyifaka ebrugweni ngilayithe ihambe iduma so that bazothi ndumile ya kuthiwa nalo bhuti wemoto eyiyelo wathi wena awudumanga kusho ukuthi 83 ma ngabe ufuna ukufona mahhala ke uzosebenzisa le ka-069 189 49 w 4 leyo ke ngayiphiwa ngoramaphosa nje igovernment yathi mbe fani wami 069abanephalaphala 189 49w4 thank you very fast siyabonga kakhulu siyanithanda emakhaya